Mi nikawa nimegeuka hivi nimemwona mtu. Ah, Kwanza niliona kipara. Nivona kile kipara nikasema huyu jamani huyu mtu anafanana na Salamu SK. Eh, duniani watu wawili wawili. Nikawa nawaambia sasa wenzangu hapo. Konde Gang hapo. Eh, hapo tupo Konde Gang. Ukiona leo Diamond kafanya kolabo na Jay-Z, meneja wa kimataifa wa kuconnect hayo mambo ni Salamu SK. Nyuma ya pazia hawa watu Diamond pamoja na Salamu SK wana shida na huyo meneja mpya mm. wa Harmonize ni Salamu SK eh? Yaani mtu awe amepewa tu gari la, ure, la urembo alafu asipewe kadi, hapo unakuwa umepewa gari, umepewa geresha. Ni kweli kwamba siku ya usiku wa tukio lile la mara ya mwisho lililotuambia mm. ambalo lilipelekea kabisa Kajala kuamua kufunga kurasa kwa Harmonize mm. kwamba usiku huo Paula hakuwepo nyumbani, hakuwepo nyumbani ndio alikuwa wapi? Tukiwa tunaelekea mwishoni mwa mwezi wa kumi na mbili pia mwisho wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kupata exclusive interview ya pili na Yusta Mgaya kufuatia kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia ambacho kimetokea baina ya Harmonize pamoja na Salam SK Kajala. Kwa mbali tutapata kujua nini ambacho kinaendelea pia baada ya haya mambo ya kutengana. Naona kuna mtu kaposti pia msalaba amechoka kuubeba, kila mtu abebe msalaba wake. Salamu SK na Harmonize, tetesi na taarifa nyeti nilizozipata za ndani, nikaamua kumtafuta Yusta Mgaya, ukiwa kama mtu wa karibu kabisa wa familia ya Konde Gang. Najua una mengi ambayo unayajua, na ulipoanza kunigusia nikasema itakuwa sio vizuri kama sitayafahamu haya pamoja na wanafamilia wa Tiki TV. Ila kabla sijakupa nafasi hiyo, niwakumbushe wewe ambaye unaifuatilia Tiki TV muda huu, popote ulipo katika kona ya dunia kuitumia.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 Ah, bwana umezidi kunisifia. Ah, kuna ukweli katika hilo, kwa hiyo inabidi upewe pongezi zako. Hongera pia kupendeza. Asante. Salam SK na Harmonize mm. kuna nini ambacho kipo chini ya carpet? Eh, kilichopo chini ya carpet kwa kweli kuna mazito mm. yako mengi mm -hmm. <laughs> kwanza mambo ni moto, mambo ni fire mm. Um, mimi kwanza mwenyewe sikuamini wala sikuwa natarajia kwamba itafika siku hawa watu watakuwa pamoja hawa watu watakae ti wazungumze ama kukumbatiana yani sikuwa nategemea kitu chochote kama hicho mm. kuhusu wao wawili mm-hmm. kwa sababu hawa watu walikuwa na ugomvi mkubwa mm. na watu nadhani wanajua mm -hmm. yani walikuwa ni maadui wakubwa kupita kiasi Naam sijui hicho kitu kama unakijua. Nakumbuka vizuri. Unakumbuka vizuri eh? Mm. Sasa kwa mimi mm. ambavyo nilikuwa naona uadui wao, kwa sababu ulikuwa sio uadui wa kusema tu uadui wa kisirisiri, ulikuwa mm. uadui ambao uko wazi, watu wanaona kabisa yani. Mm-hmm. Ngoja mm -hmm. niwakumbushe kitu kimoja ambacho kiliwahi kutokea mpaka kikasababisha watu kujua kwamba hawa watu wanachukiana kiasi gani. Mm. Kulikuwa na ulitokea msiba mm. wa mke wa Babu Tale Morogoro. Mm. Ilivyotokea ule msiba watu wengi sana walikuwa wanasubiri sasa kwenye huu msiba huu mm. watakapokutana Harmonize na Diamond nini kitatokea? Umeona? Mimi, mimi nilikuwa mmoja wao. Hata mimi nilikuwa mmoja wao. <laughs> Kwa hiyo watu wengi tulikuwa tunasubiri hiyo moment itakuwaje yani eh? Wakikutana watu wawili kwa sababu ni kama chui na paka. No. Lakini sasa kilichokuja kutusurprise kwenye ule msiba, Harmonize na Diamond wala hakuna chochote kati yao kilichoibuka kwenye ule msiba. Mm. lakini waliokuja sasa ku, ku take headline mm. ni Harmonize na Salamu SK mm. Harmonize alikutana na Salamu SK akawa anampa mkono ule mkono aliupanchi kabisa live yani mm. yani pale sasa ilituonyesha kwamba ni chuki za live sio chuki kwamba watu wanachukiana ni ile kimya kimya ah walionyesha live chuki zao kwenye mm. ule msiba pale mm. sasa leo hii kuja kusema hawa ah, watu wanaweza kukaa pamoja ni kitu ambacho kinakuwa hakiingia kilini ujue mm. yani ni ngumu kuelewa wala kuamini umeona hiyo ilikuwa ishu ya kwanza mm. kutokea ku, watu wakajua ah, watu wanachukiana ishu ya pili ikaja ikatokea ishu ya Harmonize na reivani kama nayo pia unakumbuka ipi ya, ya kupelekana polisi ya kupelekana polisi kipindi kile mm Salamu SK hakukaa kimya. Mm. Ule ugomvi akaingia katikati pale. Mm. Akaanza kumuita Harmonize nani? Panya. Kuna panya mmoja anasumbua. <laughs> Kuna panya mmoja. <laughs> Umeona? Hey. Eh? Eh. Lakini alikuwa anamlenga moja kwa moja Harmonize ndo panya. Mm. Hiyo mm. ilikuwa ni mara ya pili Salamu SK anaonyesha chuki za wazi mm. kwa Harmonize. Kwa hiyo watu tunajua kabisa hawa watu ni maadui kiasi gani tunajua hawa watu yani hawapendani mm. wanachukiana umeona mm-hmm. sasa mimi za chini chini wakati nazisikia kwa mm. watu wa karibu before hii watu kuanza kuona mitandaoni sijui na nini mimi nilikuwa ninayajua haya mambo miezi minne nyuma mm mimi haya mambo nilishaanza kuyasikia mm. kabla hata issue ya Kajala na Harmonize kutengana mm. haya mambo yalikuwa tayari yameanza nyuma kidogo. Mimi nakumbuka hiyo siku nimeenda Konde Gang kwa sababu nilikuwa pia napita pale mm. naendaga nilikuwa naendaga niseme hivyo saizi sijaenda mm. kuanzia mm. ishu itokee. Kwa hiyo sasa siku mimi nakumbuka nimeenda pale nilivyoenda pale nikawa nimekaa kwa nje hapa kuna kasehemu fulani cha kukaa mnakuwa tunapunga hewa kidogo pale. Sasa tulikuwa na watu wawili watatu pale, tulikuwa na ni wataji Mm, ukipenda asiwataji ah, basi <laughs> basi tulikuwa nao pale tunapiga stori mbili tatu mm. sasa ikaingia gari mule ndani mm. ilivyoingia gari ikapaki mtu akashuka sasa ile mtu kashuka sisi tunaendelea na stori mi nikawa nimegeuka hivi nimemwona mtu ah, kwanza niliona kipara nivyoona kile kipara nikasema huyu jamani huyu mtu anafanana na salamu sk eh, duniani watu wawili wawili nikawa nawaambia sasa wenzangu hapo kondegeng hapo e, hapo tupo kondegeng mm. huyu mm. mtu anafanana na salamu sk kweli lakini ile akili ya kusema kwamba eti ndiye mm. yani haikupi salamu sk konde kondegeng anatafuta nini mm. umeona kwa moja kwa moja eh, ila kweli wanafanana wote yani tukajikuta tume, tumefikiria kwamba ni wanafanana, sio yeye mm. kwa sababu tunajua haiwezekani, inawezekanaje? mm -hmm. Basi sasa yule mtu akaja, maana pale tulipokuwa sisi tumekaa, yani lazima upite ukiwa unaelekea kwenye mlango wa kuingia ndani mm -hmm. na muda huo Harmonize alikuwa yuko ndani mm -hmm. Sasa alivyopita pale karibu, alivyofika akatusalimia sauti, na alivyosogea karibu ndo tukathibitisha kwamba kweli ndiye mm. -hmm. hey? tukabaki pale tunashangaa, tulipigwa na butwa kama dakika mbili tatu hivi, tunashangaa akaingia ndani kwamba vita inaendelea au nini e, yani tulikuwa tuelewi, yani sasa kuna nini hapa? mm -hmm. Hii vita uwezi mtu, unajua vita ipo kwenye mitandao lakini vita hawezi eti mtu akatoka huko alipotoka akaja kukuletea vita nyumbani kwako. Konde pale kuna mabaunsa wameshiba, Mm. Mabansa wa, oh, hey. Yaani mtu atoke huko tu hivi hivi afu yuko mwenyewe na yeye ajaja na, na kundi lake. Mm. Ni ngumu hiyo make sense unajua eh? Mm -hmm. Lakini ni mtu ambaye anaonekana amekuja kiamani. Mm. Kwa sababu angekuja kishali, yani angeonekana angekuja na kundi la watu na nini, kwa sababu pale penye anajua Konde Gang na yenyewe kuna watu mabansa kibao. Mm. Unakujaje kizembe yani kwa jeshi? Mm. Unategemea nini? Yeah. <laughs> Umeona? Wala lazima uende umefanyaje? umejipanga kwa sasa si tukamwona mtu kaja hivyo yani kaja kawaida kwa kweli tulijiuliza maswali mengi Mm. Alafu sasa ubaya wa Harmonize ni kwamba hata kama nyie ni watu wa karibu yake, lakini hamwezi kujua kesho ana mpango gani. Mm. Kesho anafanya nini? Yaani vitu vyake anavyofanyaga vingi ni surprise. Mm. Yaani ikitokea pap eh, eh, sasa wewe mbona ukusema? Ah, niseme nini bwana? Yaani sio mtu wa kuzungumza step yake inayofuata mm. ni ipi, ila anatakaga watu wawe surprised. mm -hmm. Hey, basi tulikuwa tumekaa sasa, mimi mdaoni nilikuwa namsubiri Kajala pale Konde mm. Gang. mm. Basi sisi tukawa sasa, alivyoingia ndani sisi alituachia huko nje mjadala. mm. Tukaza jamani, jamani vipi jamani <laughs> nini kinaendelea jamani? Kwa hiyo unajua zile mm. Basi akakaa huko muda muda kama kama nusu sali saa hivi mm. yani kwenye huo muda, kwa sababu sisi tulikuwa tunapiga stori, alafu uelewe yani ni amechukua muda gani huko ndani mm. Baadaye akatoka, alitoka ameshika kama bahasha hivi, ndo akawa ametoka nayo, akaenda akaingia kwenye gari akaondoka. Alivyokuwa ameondoka, sisi huko nyuma tukawa tunabaki, tukawa tumebaki. Kwa kweli siku hiyo mimi sio mbea, lakini siku hiyo tulizungumzia sana hiyo mada mm Mm. Siwezi kuficha juu ya hilo. Tulikaa tulizungumza kwa sababu ilikuwa yani yani sio kitu cha cha kunyamazia ujue mm. yani ilikuwa tukaanza kuzungumza nani jamani kwa sababu hawa watu wana uadui hawa watu yani paka na panya hawa watu yani ni watu ambao hakuna mtu alitegemea siku moja eti watakutana watazungumza siku moja salamu eskia atatoka huko alikotoka ataenda pale kondegeng hakuna mtu ambaye alifanya nini alitegemea mm. basi Kajala kaja tukaendelea na mambo mengine. Hiyo hiyo siku ikapita na mambo yakafanya nini? Yakapita. Sasa nikaja sasa nikaanza kufuatilia hii ishu yani. Nikawa na, yani hii ishu hivi nikawa natafuta ka ukweli, kuna ukweli gani hapa katikati? Mm. Na ikumbuke kwamba Salamu SK kama watu hawajui, Salamu SK ndo meneja wa kimataifa wa Diamond. Mm. Yaani kama watu hawajui leo ndo nawaambia. Na Salamu SK ni mtu ambaye ana mchango mkubwa sana kwenye hizi connection za kolabo na wasanii wakubwa wa nje. Kwa mfano, ukimwona leo Diamond kaimba nyimbo na Davido, ujue kabisa connection imetoka kwa Salamu SK. Ukiona leo Diamond kafanya kolabo na Jay-Z, meneja wa kimataifa wa kuconnect hayo mambo ni Salamu SK. Mm. Umeona? Mm -hmm. Kwa hiyo unaweza ukaona huyu mtu ana connection kubwa kiasi gani, huyu mtu ana wadhifa gani na ana uzito gani kwa Diamond. mm -hmm. Sijui unaelewa? mm. Sasa nyuma ya pazia hawa watu Diamond pamoja na Salamu SK wana shida. Shida gani? Umeona? Eh? yani wana wana wana wana tofauti naweza nikasema hivyo. Mm. Kati ya Salamu SK pamoja na Diamond. Na tofauti zao zilikuja Unajua kwenye haya maisha kuna vitu hivi viwili ambavyo vinasababisha watu wawe na tofauti, watu wagombane, watu wauane, ni vitu viwili, ni mapenzi pamoja na maslahi, ambao maslahi ndani yake kuna pesa. Mm. Sijui so, unaelewa? Mm -hmm. Ni ndio hivyo vitu vikubwa hapa duniani yani. Utazunguka kote lakini utarudi kwenye hizo pointi mbili. Ukiona watu wamegombana ujue pesa ndani yake ama mapenzi. Sasa kwa Diamond na SK sio mapenzi. Watu wasije wakaanza kujiuliza eh, mapenzi tena wameibiana nani tena? Ah ah, wale watu ni maslahi ndio waliosababisha wenyewe wasielewane. Sasa kipindi cha muda kama miezi minne, saizi tunaelekea mwezi wa tano hivi mm. tunavyozungumza. Nyuma huko hawa watu walikuwa tayari wana tofauti lakini watu hawakuwahi kujua, kwa sababu nachompongeza Salamu SK ni mtu ambaye haongeagi. Yaani angekuwa mtu wa kuongea, basi ishu angeiongea kitambo sana, kwa sababu haijatokea leo watu wanavyoona. Mm. Yaani haijaibuka tu kama watu wanavyoona, eh, ametoka ametoka. Imeanzia mbali na watu wakitaka kuthibitisha hilo wafuatilie kuanzia miezi minne nyuma. Je, Salamu SK ametokea kwenye ishu zozote za Diamond? ameposti, wafuatilie kwenye mitandao yake ya kijamii, ameposti ishu zozote za Diamond mm. Mfano mzuri ni hapa juzi tu Zanzibar, Salamu SK ulimwona? Watu walimwona? Sambona unijibu? wanauliza mimi, unauliza wanatazama? Ah, nawauliza nyie wote wanaonitazama na wewe mlimuona jamani Salamu SK? Mimi sikumuona. Ukumuona, si ndio? Mm. Basi hakuwepo na ndo mjue kabisa kwamba kati ya hawa watu Diamond na, na Salamu SK tayari kulikuwa na shida, kwa sababu sio kawaida Salamu SK asitokee kwenye tukio kubwa kama lile. Sio kawaida eti Salamu SK asiposti vitu vya Diamond, sio kawaida. Na miezi hiyo minne nyuma, huu tunaenda watano, kama nilivyosema, Diamond ame, aliachia nyimbo moja ya kimataifa, lakini ile nyimbo haikufanya vizuri kwa sababu tayari Salamu SK alikuwa hayupo ile nyimbo haikufanya vizuri kabisa yani. Yani haikufanya vizuri. Na mpaka sasa Diamond sio kwamba hana nyimbo alizofanya na wasanii wakubwa au sijui nini, a a nyimbo anazo. Tena ana nyimbo nyingi kweli ziko ndani. Mm. Ana nyimbo nyingi vibaya mno yani. Lakini ni mtu ambaye pia naye nimpongeze kwa hilo kwa sababu hakurupukaji kuachiaachia tu nyimbo mradi aachie nyimbo. Hapana mm. anaachia nyimbo kwa mahesabu na kuangalia maslahi. Je, wakati huu nikiachia hii nyimbo itanilipa? Mm. Kama, haoni, kama haoni kwamba hapa sasa hizi nikiachia nyimbo haitanilipa, haachii nyimbo. Lakini ndani ana nyimbo amefanya mpaka na wasanii wa Marekani wakubwa tu mm. lakini ameachia. Watu hawajawahi kukaa wakajiuliza kwa nini labda hizo nyimbo haachii. Kwa nini? Ndio utuambie kwa nini sasa si ndo sababu nawaambia mm -hmm. kwa sababu anaangalia maslahi na mtu aliyekuwa anasababisha hizo nyimbo kuzipushi zaidi ni Salamu SK na ndo maana alikuwa anataka kutoa nyimbo ya msanii mkubwa tu ameshirikiana naye wa Marekani, lakini hizi tofauti hapa zilipotokea, anaona kabisa mtu wa kupushi hiki kitu kukifanya kiende kimataifa hayupo naye te. Kwa hiyo Diamond ni msanii ambaye anafanya kolabo na wasanii wakubwa wa nje ili kupata show kupata matangazo mbalimbali kwenye hizo nchi ambazo anakuwa amefanya kolabo na huyo msanii, kupata hategemei views tu wa YouTube eti ndo aingize hela au vipi. Hapana, unajua kuna watu wengi eti kuona kwamba nyimbo imefanya vizuri, wenyewe wanategemea aone views wengi, sijui nyimbo imeenda viral, sijui nyimbo yako inaweza ikaenda viral, lakini huna show, huna matangazo, nini kinakupa pesa? YouTube peke yake? Hapana. Kwa hiyo anaangalia vitu vingi, na tukija hapo kwenye show sasa, hapo kwenye show kama amefanya labda, nichukulie mfano tu, amefanya kolabo na Jay-Z, si ndio? Katikati nani amemconnect? Salamu SK, si ndo manake? Na kama Salamu SK amemconnect hapo, kwa hiyo kwenye ishu ya show lazima yule aliyemconnect ndo aconnect na show. Unanipata sijui? Kwenye ishu ya matangazo, lazima yule mtu yeye meneja wa kimataifa ndo ashughulikie hicho kitu. Ila, ila hapo kwa Jay-Z umesema kwa mfano. Hapo Jay-Z nimesema mfano, sijasema kuna kolabo na Jay-Z. Kwa sababu ingekuwepo Diamond navyomjua <laughs> hiyo hata kutoa <laughs> sio tu kutoa basi hata, hata clip ya, ya Instagram nini tungeona yes. Mm. yes kwa sababu Jay-Z so sio mtu mwepesi jamani uh -huh. Jay-Z mzito haya Ehe, hiyo asingeweza kuivumilia kaa nayo ndani. mm. Ah, hiyo asingeweza kwa kweli. Kama mnavyomjua mtoto wa Tandale, hivyo mm. vitu haviwezi kabisa. Sasa hapa katikati lazima awepo meneja wa kimataifa ili kuyafanya hayo mambo yaende sasa jinsi inavyotakiwa. Mm. Sasa mnapomuona yuko kimya na hichi kipindi chote ndo alikuwa tayari wana tofauti. Diamond yeye mwenyewe sio mjinga kumbuka. Mm. Hawezi akakurupuka kuachia kitu kisichokuwa na faida. Mm. Hafanyi hicho kitu. Kwa lazima akae chini ajitafakari. Na sasa hivi baada ya Salamu SK kuchukua mkataba kwa sababu siku hiyo za chini chini nilizozipata alivyokuja Konde Gang alichukua mkataba. Mm. Umeona? Na huo mkataba anao na anausoma. Mm -hmm. Umeshaelewa? Mm. Kwa hiyo sasa Diamond unajua kipindi wamegombana kati ya Diamond na Salamu SK yani kila mtu alikuwa mwamba, unajua huyu anamvimbia mwenzie, huyu naye anamvimbia mwenzie. Kwa hiyo kulikuwa hamna mtu ambaye amejishusha akataka suluhu kati yao, kila mtu mwamba. Mm. Sasa wewe ukiwa mwamba na, na mwenzio akiwa mwamba, nini kinatokea? miamba miamba <laughs> miamba ikitokea ikigongana inaleta shoti umeona kwa hiyo ndio kitu ambacho kilikuwa kinaendelea mm. miamba kwa miamba mm. umeona sasa hichi kipindi miezi minne kwenda mitano Diamond mm. kama angekurupuka mapema Mm. Unajua siku zote wanasemaga kuna mahali hata kama wewe ukiwa mjanja mm. lakini kuna point ikifika ifanye mjinga. Mm. Umeona? yani hata kama unajua kabisa huyu mtu anazingua mm. lakini kwa sababu unamtaka yeye ili akufanikishe kwenye jambo lako mm. shuka. Kuwa tu mjinga kwa sababu unajua nini unapata pale mm sasa hicho kitu Diamond na yeye hapo alikosea kucheza mm yule pale angejishusha yani angekuwa mdogo kweli yani ili yule pale afanyaje arudi mm. lakini na yeye sasa akawa muamba kwa sababu anajua unajua sometime yawezekana mm. yeye Salamu Eskendo alikuwa na makosa ama Diamond alikuwa na makosa Umeona? Mm. Kwa, kwa hiyo inafikaga point ile ukijiona sasa mimi kwa nini ni, ni mbembeleze wakati yeye ndo amekosea? Mm. Hapo hamwezi kupata suluhu. Amekosea lakini kwa sababu ya maslahi yako wewe kwake unashuka, unakuwa mjinga. Mm -hmm. Umeona hapo eh? Mm. Angekuwa mjinga Salamu asingefika kwa Harmonize. Asingefika lakini kwa sababu alituna na mwenzia sasa kwa, a, ili kumuonyesha kwamba okay, kumbe unanitunia eh, sasa ngoja akaenda kwa Harmonize. Au alifikiri kwamba Salamu na Harmonize hawezi kupatana, na hicho ndo kitu ambacho Diamond alikosea, alikosea. Yaani yeye alikuwa anajua kwa bifu lililopo kati ya hawa watu wawili mm. Yaani haiwezekani wakawa pamoja wakakaa pamoja wakazungu Yani hicho kitu alikuwa kwanza, hata mtu angemwambia ti hawa watu wanaweza wakaja kukaa, Harmonize akawa akaja kuwa nanilia, akaja eti Harmonize Salamu SK akawa meneja wa Harmonize, angebisha mpaka kesho, kwa sababu anajua kabisa hichi kitu hakiwezekani. Kwani tayari kesha kuwa meneja? <laughs> kumbe amjue nyie <laughs> hivi kumbe nyie amjuagi ikuwa najua mnajua hamjui tarehe ishirini na tano kuna Harmonite show hiyo lakini show ya Harmonite tarehe ishirini na tano mwezi huu hamjui? Najua. Mnajua eh? Mm. Sasa tarehe ishirini na tano mwezi huu Harmonite ndo siku rasmi ya mm. kumtambulisha meneja mpya wa Harmonize na huyo meneja mpya mm. wa Harmonize ni Salamu SK na kuna mameneja wapya hawa wawili mm. ambao yani hao wako tayari wapya. Sijasema wale wa zamani mm. msije mkafikiri wale wa zamani wametoka au hawapo, hapana. Kina Mzambele wapo, Jembe ni Jembe wapo, kina Mjerumani wapo, hao wote wapo, lakini mameneja wawili wapya ambao wanaongezeka kwenye hiyo timu ya mameneja mm. sijui mnanielewa eh? mm -hmm. Kwa hiyo atatambulishwa huyu na meneja huyo ni Salamu SK officially imepita. Yaani hiyo haina swali. Eh? Ehe. Ndo manager ambaye anatambulishwa. Na huyu manager kwa kweli mimi nimempenda. Kwa sababu amekuja na kasi ya 5G. Mm. Huyu manager kwanza yeye amenunua meza kwa milioni mbili siku ya show. Siku ya show. Yaani manager ambaye hataki mchezo kwa kweli na msanii wake. Mm. Sijui unaelewa mambo haya. Meneja kama meneja anaamua kulipia. Meneja kama meneja analipia na meneja kama meneja ambaye angeamua kuingia tu. Kwani ukiwa meneja wewe unalipia nini sasa? Mm. Wewe show si ndo ya msanii wako, wewe utabaki nje. Kwa hiyo unaingia tu. Lakini meneja alivyokuwa yuko serious na kazi yake. Kalipia meza milioni hizi mbili. Yaani jinsi alivyokuwa yuko serious. Kwa hiyo ile show hakuna mtu ataingia bure. Mm. Niwaambie tu. Yaani kama kuna mtu anaota kuingia bure kwenye ile show, nimpe pole. Meneja katoa milioni mbili, huwa hiyo. Uingie bure. <laughs> Hey, utakaa hapo my dear friend. Mhm. <laughs> hey, kwa hiyo ndo hivyo, mambo ni fire, mambo ni moto. Kwa hiyo Diamond, ile issue ya Diamond sikumalizia hii point hapa eh? mm. Diamond mpaka saizi yuko shocked, yuko surprised mm. kwa sababu ya hiki kilichotokea. Hivyo wewe mtu ambaye unajua kabisa yani hawa ni maadui maadui yani, yani ni maadui leo hii unaweza ukafikiria kwamba eti hawa watu siku moja watakuja kukaa kuzungumza watapatana unaweza ukafikiria walikuwa wanaonyeshana kabisa uadui live lakini ndio maana wanasema wagomba nao ndo wapata nao mm-hmm. eh, sasa ile wagomba nao ndo wapata nao ndo hii sasa wamepatana na kila, yani yuko surprise mpaka sasa hivi na anajaribu kwa kila njia kutaka kumrudisha Salamu SK kutaka mazungumzo. Sasa na yeye alifeli kwa sababu hichi kipindi chote hakutaka mazungumzo. Leo hii ameona eti ndo kaenda kwa Harmonize, eti ndo anakurupuka shuka kumekucha. Mtu yupo tayari kule. Kwa nini wakati hajaenda kule hichi kipindi chote hapa hukukaa chini ujitafakari? Hukutaka mazungumzo, saizi ndo unataka mazungumzo. Sasa kwa kweli sijui kama ataweza kwa sababu mtu tayari ana mkataba kule, tayari kesho kutwa anatambulishwa. Sasa sijui kama ataweza kumshawishi, sijui. Mkataba wa Konde Gang kashausaini tayari, kwa ninavyosikia mm. kwa sababu tarehe ishirini na tano ndo anatambulishwa mm. kwa ule mkataba yani atausaini before tarehe ishirini na tano. Sawa, na mkataba wake na Diamond mm. umevunjika pengine kwa unavyofahamu au ulivyosikia? Ah, mimi ninachojua wana tofauti mm. lakini kwenye habari ya kuingilia kwenye mikataba ya watu mwenzangu mm. hapana, mm. huko siwezi nikaingia kwa sababu kila mikataba ina sheria zake. Mm. Unaweza ukazungumzia mikataba ya watu ukajiingiza kwenye matatizo. Kwa hiyo mimi mikataba ya watu siwezi kugusa huko kwamba imekuwaje imekuwaje, mimi hapana, siwezi kugusa mikataba yao. Mm. Lakini swala lililopo wana tofauti kati yao. Salamu kwani kashavunja mkataba na Diamond? Sasa hilo ndo swali unaniuliza nimeshalijibu. Mm. Eh, siwezi kujua mimi, mimi najua ni wana tofauti. Hasa kavunja mkataba, hayo ni mambo yao ya mikataba. Hata kama najua siwezi kuingilia mikataba yote nikaanza kuzungumza eh, eh, eh, hapana, ile ni mikataba bro. Ila mkataba wa Harmonize na Salamu unaojua. Mkataba wa Mozaini na, na, eh, Harmonize. <laughs> Unaona sasa ni tena. <laughs> mkataba wa Harmonize na Salamu SK kwa sababu si bado mtu anausoma eh? mm. si bado hajausaini mm. kwa hiyo yani bado unaweza ukauzungumzia mm. lakini ule ambao watu wamesha usaini ujue walisaini nini labda walisaini atakayeongelea tu mkataba limkute li, jambo mm. uwe ujiweke kwenye shida ah, mkataba ya watu haka basi tukiwa tunasubiri Harmonite tarehe 25 Disemba, huo ni usiku wa Krismasi eh? mm nikurudishe nyuma kidogo kwenye ishu za Kajala mm. na Harmonize. Vipi kwanza umeshaonana naye tangu mara ya mwisho baada ya kutokea kwa tukio lile? Nimeonana na nani sasa kati yao? Kajala. Sasa Kajala kwa nini sionane naye jamani? Nar nar renji tunapanda. renji mnapanda. renji. Kuna tetesi kwamba Harmonize amechukua renji. Harmonize amechukua renji wapi jamani? Mbona watu wanakuwa wana maneno? Mm. Amechukua renji wapi? Renji ipo na Renji Kajala anatembea nayo kila siku, anaenda nayo popote anapojisikia. Yupo na moja tu eh? Yupo na moja. Mm. Yupo nazo Renji zote, lakini mmoja ndo anatembelea. Mm. Eh, hata kama hiyo moja kauza au kafanyia nini si ya kwake. Kwani Harmonize alimpa ile range ili arudishe? Lakini moja inaonekana nyumbani kwa Harmonize. Kwa hiyo inaonekana nyumbani kwa Harmonize, una hakika zile clip ni za leo? Tumieni akili nyie. Sio kila kitu mnachokiona saizi eti ndivyo kilivyo kimetokea jana. Mm. Klipu zingine za nyuma watu ndo wanaanza kuzirusha leo. Kwa hiyo range zote anazo kajana. Range zipo na hajataka kuzichukua Harmonize au kuna, kuna mikakati ya, ku, ya Harmonize kuchukua range. Sasa range unazichukua za nini? Kwani wakati anampa alimwambia hii range nakupa utanirudishia? Mm. Si alimpa? Kwani alimng'ang'aniza? Alimfosi kwamba nipe au alimnyang'anya? Si alimpa mwenyewe kwa mapenzi yake? Hasa leo hii watu wanakazana eti range zimerudi, rudisha range, sijui nini nini. Hivyo wenyewe wanaona tu hizo range. Madini yale waliyaona wanajua kati ya yale madini na hizo renji kipi chenye thamani? Wanajua kilichokuwa na thamani kitu gani? Kwa sababu kuna madini hata ya milioni tano, milioni kumi. Hey, eh, baba we, madini milioni tano <laughs> inategemea na aina ya madini. Wewe yale madini mimi kwanza hata ukiniuliza, yani madini yale, maana siku wakati Harmonize alinitumia mimi hizo picha za hayo madini mm. Yusta, haya madini sijui ni nini nini, yale madini baba, acha dini ukiliona linawakawaka yani dini <laughs> yani ile dini wewe sijui ni dini la wapi hata mimi siwezi kulielewa mm. la blue si la blue yani wewe rubi itakuwa nahisi ndo hizo rubi sasa wewe hayo madini na hizo range kipi ni kipi kwanza jamani hebu ngojeni niwaambie kitu unapompa kitu mpenzi wako au aliyekuwa mpenzi wako ulimpa ili arudishe eh si unakuwa umempa kwa moyo wako kwamba hichi kitu ni cha kwako na ndo yale yale yenye marenji yameandikwa Kajala. Sasa siangeandika Harmonize, mbona aliandika Kajala? Kwa hiyo yale magari Kajala yeye ndo ana, ana, yani ana, ana haki zote za kuyamiliki kwa sababu ni ya kwake. mm -hmm. Renji za kwake Kajala, imeandikwa Kajala wani. Unampeleka wapi huyu mtu? Alikuja akakuibia ulimnunulia, na hata leo hii mimi ninunue zawadi nikuletee wewe nikupe, hicho kitu tayari ni chako, sio changu tena, kwa sababu sikujinunulia mimi. Kwenye gari kuna utofauti. Sasa mtu anaweza akampa mtu gari alafu akabaki na kadi. Sasa ye Kajala ni mjinga kiasi hicho kwamba apewe lile gari la urembo eh? Yaani mtu awe amepewa tu gari la, ure, la urembo alafu asipewe kadi, hapo unakuwa umepewa gari, umepewa geresha. -hmm. Alipewa gari, alipewa na kadi zake na kadi zote zimeandikwa Kajala. Hiyo ndo maana ya kupewa gari. Huwezi eti kupewa lile gari alafu usipewe kadi. Hapo hujapewa gari. Gari sio tu lile unaopanda kuendesha. Miliki ya gari ni kadi. Hapo ndo nasema nimepewa gari. Gari unapewa la, la kuzunguka nao, una kadi wewe, una akili wewe. Sawa. Kuachana kwao mm. ni sababu zile zile ulizotuambia au kuna vitu nyuma yake vingine ambavyo haukutuambia? Unajua hichi kitu ambacho kimetokea hapa juzi mpaka kupelekea wenyewe wakaachana, sio kitu eti cha kusema imetokea mara moja mtu akaachana na mtu. Hiyo kitu hapana, yako mambo mengi tu mpaka mtu anafikia maamuzi ya kusema tuachane, ina maana ameshachoka. Yaani kama kikombe kimejaa kimefurika, anaona sasa amenyanyua mikono lakini huwezi kusema eti ilitokea tu mara moja basi yeye akamwacha. Mbona vilikuwa vitu vingi? Mimi siwezi kukaa eti ni eti najua kabisa wamegombana, watu wawili wako kwenye mahusiano, kwenye mapenzi, eti wamegombana, mimi nije niseme, jamani wamegombana hivi na hivi. Jamani sijui hivyo ni vitu vya kawaida kwenye mahusiano. Watu wanagombana, wanakaa chini, wanasovu, maisha yanaendelea. No one is perfect bro. Mm -hmm. Ehe, kwa hiyo kama no one is perfect, kwa hiyo hata wao sio perfect, hata kama ni mastaa, sio kwamba wao eti tu wanaishi kama malaika wagombanage Kwanza mapenzi msipogombana hayanogi. Mm. Mapenzi ili yanoge, mgombane. Mkishagombana yani mnakuwa wapya, mnaanza upya kila siku. Kwa hiyo hata wao gomvi ulikuwepo, yalikuwepo, lakini walikuwa wanakaa chini, wanayasovu, maisha yanaenda. Ni kweli kwamba siku ya usiku wa tukio lile la mara ya mwisho lilotuambia mm. ambalo lilipelekea kabisa Kajala kuamua kufunga kurasa kwa Harmonize mm. kwamba usiku huo Paula hakuwepo nyumbani. Hakuwepo nyumbani ndio. Alikuwa wapi? Swali lako linalenga nini? Yani kwamba hakuwepo nyumbani, yani <laughs> sijaelewa. Mimi nimeuliza tu. Paula Paula anaduka. Mm alikuwa yuko kwenye biashara zake na baada ya kutoka kule akawa ameenda kwa mama mdogo wake yule ambaye amejifungua juzi juzi mama P. Mm. Kwa hiyo akawa ameenda kule. Kwa hiyo ndio ilikuwa hivyo. Kajala alikuwa analijua hili. Hasa kwa nini asijui? Na maana yeye ataondoka tu bila kumwambia kwamba naenda wapi. Hivi unajua Paula msimchukulie jinsi mnavyomchukulia eh? Yaani msione vile mtandaoni mkamuona wahovyo kihivyo mnavyofikiria nyinyi. Hapana. Anapotoka lazima taarifa mamake ajue yuko wapi anako anakoenda sijui wapi wapi, lazima taarifa iwepo. Hawezi kutembea tembea tu huko kama mzurulaji mm. E. Sasa ni nani ambaye alikuwa ndani katika chumba hicho cha ndani cha choo kwa Harmonize? Ni nani kwa kweli, mimi siwezi <laughs> nikawambia moja kwa moja ni nani, japokuwa mm. najua ni nani, ila nyie jueni tu ni mwanamke. Ilikuwaje sasa huyo mwanamke akabaki ndani hadi kujificha chooni na nyumba ya Harmonize ina vyumba vingi tu. Kwa nini hakumficha sehemu nyingine au hakujificha sehemu nyingine? Jamani, kwanza mtu ukifumaniwa unachanganyikiwa, yaani akili yako inakuwa kama siyo ya kwako ilivyokuwa sasa. Wakati amejua kwamba Kajala yuko nje ya nyumba, yuko mlangoni kule, alikuwa anataka amtoe yule dada mule ndani, huyo mwanamke aliyekuwa naye mm. amtoe aingie kwenye chumba kingine akajifiche sasa muda anataka mtoe mule ndani muda huo huo, kumbe dada wa kazi naye katoka, amemwona Kajala yuko nje, anataka akamfungulie mlango. Kwa hiyo sasa pale uzuri ni kwamba yeye alikuwa yuko mbele, huyo alikuwa yuko nyuma mwanamke wake. Mm. Ile ametoka pa anamuona dada wa kazi naye katoka. Alivyomuona dada wa kazi ndo akamwambia dada wa kazi, rudi, mimi naenda kufungua mlango mwenyewe. Umeona hapo eh? Mm -hmm. Ili kusudi sasa dada wa kazi asijue nini kinaendelea. Mm. Dada wa kazi kweli akarudi ndani. Alivyorudi ndani yeye akapiga mahesabu akaona kwamba huu muda sasa ambapo naenda kumfungulia wewe nenda kafanyaje? kajifichi Mpaka niende pale mimi nitamzuga mzuga na mkumbatia na nini nitaongea dakika ngapi pale wewe uko tayari utakuwa umeshaenda kujificha. Sasa kilichokuja kutokea alipofungua tu mlango ili anataka sijui kumkumbatia na nini amzugezuge naye akuzugika moja kwa moja ili akamkumbatia tu ile haraka haraka akaingia moja kwa moja ndani kwa yule dada angesema atoke angekutana naye koridoni pale kwa hiyo akakimbia akarudi ndani alivyorudi ndani kungekuwa tena kitanda cha uvungu maskini ya Mungu angeingia humo ndani lakini vitanda vyenyewe ndo bedi sofa siku hizi tena hakuna vitanda vya uvungu Dada watu wakaona sasa hapa cha maana ni nini? Chooni. Kwa sababu sio kwamba ni mgeni pale, ni mtu ambaye anamjua Kajala fika na Kajala anamjua. Mm -hmm. Kwa hiyo mwenyewe alikuwa tayari ameshaingia uoga huyo dada. Kwa hiyo alikuwa anajiprotect asionekane kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo naye akawa ameingia na yeye ni muoga, Harmonize naye ndio hivyo kachanganyikiwa hivyo. Na moja kwa moja Harmonize alijua kabisa huyu mtu hajaenda chumba kingine kwa huu muda hapa, huyu mtu yuko humu humu ndani. Kwa sababu ukiingia mule ndani kile kitanda amejificha wapi? Kitanda kina uvungu, kila mahali kunaonekana. Kajua kabisa hii ngoma iko chooni. Kazi kweli kweli. Umeona mambo haya? Ndio hivyo. Du, hatari sana. Sasa eh. nini ambacho kinaendelea kwa Harmonize na Kajala? Naona sasa hivi Harmonize alikuwa hajaongea chochote mm. ila kwa sasa naona anasema hataki tena kubeba msalaba, kila mm. mtu mm. abebe wa kwake. Kinachoendelea ndo hivyo, yani ndo hivyo, hakuna kilichobadilika, ila ndo hivyo, yani hakuna mahusiano sasa hivi. Sasa hatujui kwa sababu wenyewe ndo, ndo wanajua kwamba wakiamua hata leo kurudiana, sisi ni nani tupinge. Kajala yeye anasemaje? Kajala yeye ni vile vile, hakuna kitu alichobadilisha. Mm. Yes, alizi katulia tu. Kuna watu wanasema ka, katumika sana kupiga hela za Harmonize, Marenji, hayo madini uliyozungumza na vitu vingine mm. Kajiwekeza yeye tu, lengo lake lilikuwa ni, ni kupata hela kwa Harmonize mm. E, kumrudisha Harmonize nyuma kimaendeleo ya kifedha mm. Hilo limekaa Yaani unajua watu wanapenda kuzungumza vitu vingi mm. Kajala sijui amechukua vitu hivi before Harmonize, Kajala alikuwa hana maisha yake, alikuwa hana pesa zake Hasa watu wanakuja wanaongea nini eti Harmonize Harmonize. Harmonize amempa vitu amependa mwenyewe. Kwani Harmonize yes ndo alikuwa anamlilia Kajala arudiane naye? Kajala alikuwa anamlilia Harmonize kama angekuwa yeye ndo anavitaka vitu vya Harmonize. Yes ndo angekuwa anamlilia Harmonize. Harmonize ndo alikuwa anamtaka Kajala na kumpa hivyo vitu hizo nyumba sijui ni kweli ana nyumba amemaliza kujenga ana viwanja ana vitu vingi watu hawavijui na Harmonize hasemagi kwamba nimemfanyia na hiki na kile ni hizo renji tu watu ambazo wamebahatika kuziona nayo imekuwa gumzo wangeona vyote ingekuwaje yote yanayoendelea Harmonize hayupo na Kajala tena mm. lakini Kajala aliwahi kutambulishwa kuwa meneja wa Harmonize mm. kilichokufa tunavyojua ni mahusiano mm. vipi kwenye kitengo cha kazi kwa maana ya umeneja? Umeneja tena pia haupo mm. niseme tu hivyo kwa sababu umeneja wao ulikuwepo kwa sababu ya mahusiano yao mm. kwa sababu unajua mwanamke ni mratibu mm. na hicho kitu Harmonize alikijua. Unajua mwanaume yote ambaye anahitaji maendeleo basi anamwacha mwanamke wake kuwa mratibu wa maendeleo yake -hmm. Umeona? Eh? Kwa hiyo Harmonize naye akawa amempa hiyo nafasi Kajala kuwa mratibu wake. Na jamani, hakuna kitu kinanoga kwenye maisha kama watu mko kwenye mapenzi, lakini pia mnakutana kwenye kazi na mnatengeneza pesa. Sio mapenzi tu nakupenda nakupenda nakupenda, mnalala mnamka nakupenda, halafu hayana impact yoyote ile. Hmm. Kwa hiyo mapenzi, lakini ndani yake kuna kazi na ndani ya kazi kuna kutafuta pesa pia hapo ndo mapenzi yananoga. Wewe leo hii ni kama Jay-Z na Beyonce, wale ni wapenzi, ni mke na mume, wana familia, lakini kinachowaleta pamoja, wana make money pamoja. Hiyo hiyo ni, ni goals lakini sio mapenzi eti mimi nakupenda nakupenda na kuona kwenye glasi na kupenda kwenye glasi na kuona kila siku na kupenda. Jamani, hebu kaa na njaa siku tatu, halafu yule aje akwambie nakupenda, kama unaweza ukamwelewa. Yani unaweza sema hivi kenge naongea nini? Hivi huyu ni binadamu? Yani huwezi ukamuelewa. Mtu akwambie nakupenda wewe una njaa. Kaa siku tatu alafu ile nakupenda kama utaisikia nakupenda. Kama hutaona anakutukana una lipi la kuzungumzia ukiwa kama mtu wa karibu kabisa upande wa Harmonize, upande wa Kajala vile vile? Upande wa Harmonize, upande wa Kajala, mimi nawapenda na nilikuwa naipenda kapo yao na Harmonize anajua mimi jinsi gani nilivyopambania mapenzi yao, si ndio? Mm. Kwa hiyo mimi tu niwaambie ya kwamba natamani leo kesho warudiane na wakirudiana mimi itakuwa furaha yangu kwa sababu nguvu zangu zote nilizozitumia zitakuwa hazijaenda bure mm. you know? Kwa hiyo mimi na nawashauri kama wanaweza wajaribu ku, ku, ku sort out haya mambo halafu maisha mengine yaendelee watakuwa wamefanya the best ishu ya, ya Salamu SK na, na, na Diamond ishu ya Salamu SK na Diamond ndo hivyo sasa, sijui atumie njia gani am, am, amshawishi kwamba arudi kwake, sijui atumie njia gani, kwa sababu ye mwenyewe ame, ame nani amechezea Yaani kama mtu una kitu alafu unakichezea alafu kikishapotea sasa ndo unaanza kukiangaikia. Mm. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe kafanya mistake sasa sijui tusubiri tu kolabo ya, ya Harmonize na Jay-Z au Beyonce, yote yanawezekana kwa sababu meneja wa kimataifa si anaye mikononi mwake tayari. Eh, yani hapo sasa yani yani da si, simpati picha Diamond kwa kweli. yani kama silesi ana silesi hizi <laughs> ila ila huenda pengine akafanikiwa kusolve. Ndio maana na mimi nasema akifanikiwa kusolve pia ni jambo jema akamrudisha meneja wake wa kimataifa na mambo yake mengine yakafanyaje yakaendelea lakini sio mbaya kwa sababu sisi mashabiki mimi nampenda diamond nampenda harmonize kikubwa ni mziki wetu kusonga mbele kwa hiyo kama ametoka huku kwa, kwa diamond kamfikisha mpaka hapo alipo na saizi kaenda kwa harmonize naye pia atamsukuma aende mbali zaidi ni kitu kizuri mi sioni kama kuna ubaya Eh, sioni kama kuna ubaya. Kikubwa mziki wetu unakuwa, unaenda mbele. Basi. Kwenye mitandao ya kijamii tunakupataje? Mitandao ya kijamii Instagram Yusta Mgaya, TikTok Yusta Mgaya. Hivyo nawapenda. Spell Y U S T A R M G A Y A. Nikushukuru sana wewe mkali na mjanja ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kuhitimisha exclusive interview hii.